السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا طبعا هذه الحلقة السابعة من The Evil Within الجزء الثاني فخلينا نكمل حد... قتلنا اللي هو ليام اونيل اللي هو كان ال flamethrower. تعرفنا على هوفمان There's a lot going on that you don't know about. Theodore wants Lily for himself. You saw what he did to O'Neill. He'll do that to everybody in here if he has to. He'll tear this place apart to get his hands on her. I can't let that happen. اتوقع ان بنروح نجلد في الاب في الف- الفاذر او الاب ثيودور فنعم What is it? هذا وشو I'm not totally sure. But it looks a hell of a lot like the stable field emitter. Whatever it is, O'Neill said to destroy it. So that's what I'm gonna do. And I know just how. It's me. Sebastian, I was starting to think you forgot about me. Have you finished arming that cookie dough of yours? I have. Looking for an excuse to you. Good. I'm sending you- Got it. Almost ready over here. Let me know when you're good to go. Tell me something, Taurus. Oh. That's that um, enough to take care of this thing? Like ten times over, and it's ready. I'm good to go. I'm going to check out the equipment in the other room. Good luck, you two. اتوقع انه بنفجر هذا الشيء ايوه Operation Kick Ass Torres? in 3 2 1 Are you okay, Torres? Torres? Where'd you? اوكي احس ان جبنا العيد او رحنا مكان مدري شلون Sebastian Castellanos. يوه هذا هو الفاذر. You refuse to step into the darkness. I refuse. So you try to bring me to the light. Your rash decisions have always been your downfall. Come then. زي شكله يوه ينتظرني هو يبيني اروح له. يذكرني في لعبة ايش آه، اسمها يا ربي؟ اللعبة هذيك الحلوة اللي لعبتها انا يا ربي وش اسمها oh, اللعبة؟ ايه Senua Senua's Sacrifice Hellblade الصوت اللي يكلمها ال chapter 12 بوتمليس بيت قاع لا لا نهاية لها وكذا شيء زي كذا Use the communicator to find Lily Voids. I'm over here, Dad. Hurry! Okay. حرك ابلع ايوه وين اروح بالضبط ما ادري امم هذا الشيء نو قبل يجي أوه. الله ياخذه وش اللي نزل منه ذا يا اخي اصبع يعلمني كمان كاستيانوس أخيرا فتح عطنا عطنا الباودر أين أذهب؟ 뭔가 لا الله بغى يموت بغى يموتني الله ياخذك ليلي أين 레레! أوكي هذا باب أفتحه يعني؟ أنا ما أدري اوه ليكون هذه غرفتها هذا الدمي حقتها صح ليلي اوه ليكون هذا الاب ثيودور نو نو ذس ازنت رايت وخر أين أنت يا ليلي؟ وين أروح؟ ايوه وش ذا؟ ايوه اخيرا مات بعد وشو بعد وشو يا ابن الذين آه. ايوه ايش ذا مدخل في البيت يعني ولا always too late. تبدا الشابتر هذا يس اي ستيل كوريرو I do. I I need to find her. Fine. Then come to me. بجيك واجلد والدينك تعال. ليلي. Is it really you? تقول لي بتقاتل معها. تخسي. ليلي. ليلى. لولي لولي لولي اوكي ما ادري ايش بصير لولي ليلي <laughs> اوكي فيها نار فيها نار لا اوكي ليلي There she is. Your precious daughter. ابنتك الثمينة. Is this what you wanted? الغالية. هذا حيوان يلعب بعقلي. Dad. you let this happen to me? Why didn't you save me? لأنك ما أدري. no, please. I I couldn't. I wanted to. الموسيقى واو. كأني قمت أتراجع oh Précis أما انحرقت أحس كله وحي من الخيال ما أدري ليه You mistakes of the past. Do that, and I can make your dreams come true. Together we can take Lily from Myra. Once I have the power of the core, you will be truly free. No. It will take more than bullets to stop me. اوه Will you never learn? نعم Shot me! توريس Sebastian! Why? لا ليش كيف كذا؟ لا تقول لي اللي قاعد تشيلني ترس. Come on man. Get you out of here. يا الله طرقت عليها ببطنها. ايوه ايش ذا؟ توريس لا لا تقول لي انا السبب في موتها آه. يا الله يا الله لا ما ماتت You can't الا let him get to you. You gotta. You gotta give that son of a bitch some payback. I'll give him some payback There we go. Sebastian? What's wrong? Are you Are you alright? alright? You've been working too hard. It's making you delirious. Myra? ايوه ايش لحسة المخ هذه؟ Torres. Where? لكن انا رجعت البيت مايرا How did I? coming home search the house اوكي لنا هناك الطاولة في شيء هنا ناخذ That letter. أيوة هذه رسالة. Myra's last communication. آخر رسالة من مايرا. With her files. It sounded so crazy at the time. Oh. But I should have believed her. أشوف شو محتوى الرسالة بحاول إني بحاول إني أترجم. My dearest Sebastian. if you've received this letter, then I fear the worst has come to pass. It means that my investigation got too close to the truth. It means that you may never see me again. I'm sorry I kept it from you, but it was to protect you. From يعني either مايرا the هي- truth or my madness. I've enclosed a copy of my file. اوكي لازم ندور الاشياء هذه طبعا هي هي هي كانت تبيني انقذ ما ليلي حلو I'm so sorry, Sebastian. يا حياتي لحسة كذابة مايرا You've endured so much. All this time, all alone. It's my fault. You tried to tell me. But I didn't believe you. And now I'm so messed up. I'm talking to an hallucination. I failed you. I couldn't save Lily from the fire killed everyone. That's not true, Sebastian. There was no fire to save her from. You know this now. But I couldn't protect her. How could you? Mobius are a force of nature. What you're doing, it's like blaming yourself for an earthquake. It wasn't your fault. You have to stop torturing yourself. You're a good man, Sebastian. That's why I married you. And this time, you can save her. too many forces against you. You have to stay strong. Don't let the past defeat you. I forgive you. And Lily will too. But the most important thing is that you forgive yourself. Forgive. اوكي اتوقع انه خلصنا اخيرا كلام طبيعي اوكي خلينا ثيودور استخدم استخدم الذنب They took everything from me. I didn't start any of this, but I'm gonna finish it. And God help anybody that stands in my way. Come on, what are wake up, Sebastian. ثيودور طبعا هو استخدم الذنب حقي عشان يأثر علي فهمتوا؟ What? Hoffman? What happened? لا لا توريس ماتت لا لا She brought you here. يا الله I'm sorry, Sebastian. I tried to save her, but... No. I shot her. The bullet wound was superficial. She died from injuries sustained in a battle with those things. Damn it. She didn't have to die like that. She was a good soldier. She just wanted to save Lily. And now she's dead. Sebastian. It's not your fault. Don't let him do this to you. You're right. That goddamn son of a bitch. This is what he wants. Trying to make me feel guilty. But he's the one who did this. Not me. He's the guilty one. Okay, That's not the problem. what do you mean? I Okay. think Theodore's struck, but it's surrounded. يكفي كلاما ايها الاوغاد اريد ان العب Okay, A few more things, Hoffman. اوكي ازمه don't feel. She wants. She knew. Owed me. Esmeralda. She's felt. That's. What? Don't. And she did. it. I can't. شرب اوكي اه هلا بالسلاح رشاش سلاح اتوقع صح؟ يس I'm sorry, Esmeralda. Esmeralda. Taurus I'm sure you didn't die for nothing. Yes. I'm gonna hunt him down like the dog that he is. Ha ha ha ha. I'm gonna hunt him down. What does the fox say? وش ذا؟ أسلحة كثير جميل آه، في شيء اسويه هنا اوكي ليتس جو كونيرو انا ما ادري ليه سويت الحركه الغبيه هذه ولكن ابلع كمان انيون بوست بلس مدري وش الزبده اشوفكم لما اوصل هناك اوكي طبعا طلعنا من المكان في sniper هنا على السطح فوق تقدروا تاخذونه هذا هو بيدي هذا ال flame thrower. آه طبعا لك تذبح واحد اللي هو الوحش اونيل كمان تعال يا بلاد انقلع خلاص انقلع انقلع انقلع ما بيفضحني اوكي في هناك قدام تقريبا ايوه كيف اهرب منه آه! يخرب بيتك ابتعد عني ما احبك وش تبيبي هذا اللي يبينا نذبح لا لا لا لا لا الا الدب الدب الدب لا الدب لا الدب آه لا لا الدب لا ما بي فجر بوجهي تعال يا ابن الذين يا اخي اصبر والله ما ينفع مع ال اصبر وين الشوك ويف حطه هنا تعال يا ابن الذين مات صح؟ شير موت موت عطنا الدم طبعا الحين مدينا آه نضبط السلاح حقه اوه لا لا اوكي اتوقع احتاج اسوي لي رصاص واجد توكل على الله ياخذك السلام عليكم السلام عليكم بخر عني ما عندي رصاص اصلا خسي والله ما راح انقلع انقلع انقلع انقلع كمان كمان بسرعه بسرعه بسرعه خش البيت خش البيت افتح يا سمسم ابوابك نحن الابطال ايوه The hotel is clear, Hoffman. Are you done with your tweaks? Ready as I'll ever be. Okay, I'm sending you the coordinates. طيب Well, here it is. What is ايوه it? ايش بنسوي فيه يعني Portal, it creates a small area of stabilization. How اوكي اوكي It's اوكي اوكي bigger. خلاص That's اوكي lasting. اوكي اوكي So اوكي the only اوكي it's الله safe. Who's gonna help اوكي you? اوكي اوكي اوكي Are you ready, Sebastian? يس ام ريدي كوني يا روح All right, Hoffman. Okay. ليتس جو يلا تقدم وارني ما لديك مع انه ودي اطلع لي اسلحه ورصاص كذا لانه ما في رصاص انا ما ادري ايش بيسوي هذا الشيء الجهاز I'll have to carry and operate it from here. It should protect us from the fire, but it won't stop those things in there from trying to kill us. اه يعني في اشياء بتجي. Here goes nothing. Here goes nothing. Let's go. ما عدا ليه ثلاث رصاصات بس؟ اعطيني رصاص شتقن ابي طيب اعطيني اديني يا واد اديني Another one. Watch your back, Hoffman. That's what you're here for. تعال يا ابن الذين. They're everywhere. ابلع اخرج منها اخرج وينه انقلع اعطيني رصاص How much further? It seems a lot longer once you're in it. He wants to keep us out. Good. That means he's afraid. Yeah, he's afraid. اسرق رصاص منه كمان كمان كمان اتوقع وصلنا Don't stop now. We're almost there. Hold on. There's something wrong with the stabilizer. Can you fix it? I'm working on it. Just watch my back. اوه اوه انقلع بلا بشكل Up. Let's go. That was close. I told you it was temperamental. لا لا لا لا اديني هو اه فريزنج بول شيء جميل Are you regretting this yet? This is my chance to make up for what I did to Lily. And all the others I helped put in STEM. So Hello, no, Robert I Mercer. don't regret it. انقلع انقلع Shit, my skin is burning. Just gotta get through this. كمان كمان اتوقع خلاص happening? It's failing again! Hold On. Hurry up! It's getting hot in here! Oh! oh okay, okay, okay. She got it. We gotta go. Shinra Tensei. Oh boy! Run! Hurry up, hurry up. لا ماتت؟ لا ما ماتت بس هل ماتت؟ يوه ماتت حرقا ليه صار كذا يا الله للأمانة أنا ودي أختم اللعبة ولكن أظني سأتوقف الآن أم سأذهب قليلا خمسة دقائق يعني خليها أربعين دقيقة يلا لعيونكم يوكيكو I'll make him pay. I'm gonna make him pay so bad. يوكيكو يا رو يوكيكو After all of this, Burning the altar I'm هذا the only أتوقع one آخر left. شابتر but he's not gonna stop me. Climb Theodore's stronghold to confront him Let's go Fire walk with me Come on. I'm gonna kill you. Yeah, but this time it's different. You're not getting away. Yeah, you not going away. اوكي ما ادري ايش قاعد يصير Just like the last time you wanted to save her. Damn it. You're not gonna get to me. No. اوكي واضح انه بيكون في اكسات واجد ايوه وش ذا؟ النار هذيك let's go كيف اروح لها من ورا من هنا اه اوكي ايه فتحت الباب طلعوا هذول الزلايب ما عندي ولا رصاص آه كم كنت غبي أنا خسي شرم عمك يا حيوان والله شتقن مرة بطل لا عودة للوراء اوكي Give me the moment of the car. بعطيك على اذنك. Why does everyone want to control Union? It's not even real. Union is better than reality. Union is soulless. Mobius are connected to it. وش موبيوس؟ انا ما ادري وش موبيوس هذا لكن نعم. asshole like you take over assholes like them, <laughs> you're even crazier than you look. You're gonna think I'm gonna help uh, asshole like you to help asshole like them. You gotta be out of your mind. Come on. كونوا يا رو أه بوقف الفيديو يعني بعد هذه النقطة افتح يا سمسم على العموم كان معكم محمد القناة subscribe like favorite share السلام عليكم